Moi, c'est Clotilde. Euh, je, travaille à Micros Animation depuis euh, un peu moins d'un an déjà. Et euh, je suis graphiste compositing sur le film OZY. Moi, ce qui m'a énormément plu, notamment sur, sur ce projet, c'est toute la portée écologique et le message qu'il y a derrière. C'est extrêmement agréable et beaucoup plus plaisant en fait de travailler sur un, sur un film dont le, dont le but en fait n'est pas de vendre des, de vendre des jouets et qui qui a un véritable message, surtout que bah, notamment dans l'alimentation, on trouve encore des, euh, des, produits qui sont des désastres écologiques et euh, c'est plutôt pertinent d'en faire, euh, d'en faire le rappel. Voilà. Bah, sinon, vous pouvez, vous pouvez retrouver le film à Annecy cette année en juin.